もうちょっと今日レース終わっちゃいますからちょっと早めにお願いしますねいや富士山あ富士山富士山富士山富士山の前富士山の前富士山ちょっと待ってちょっと待ってちょっとそっちが言ったからやったんでしょそっちが言ったからやったんでしょちょっとねえ、はい、黒ちゃんちもう一人、特別ゲストがいましてもう一人特別ゲストほら人だかりが え待ってこれ何？ちょっとちょっとえ、行ってみてください。え何これ？ちょっと行ってみてください。行ってみるって何なの？え？はすいません。それでははい。座って座って座って座って。座ってって何？えどういうこと？勉強しに来たんでしょ？いやいやちょっと待っていやいやちょっと勉強しに来たんでしょ？いや勉強。いや。はい S 級の選抜戦ですね。 並びからいきましょう、 <laughs> はい、新潟コンビ7番原田大使に、えー、2番藤原紀というわけで2対2対3の3分えこれ待ってなんか配信してないこれ配信邪魔すんないや邪魔すんな聞いてないと勉強にならないよ俺聞かないからならないからいいからちょっと黙って聞いてちゃんとなので何言ってんすかこのあっても不思議じゃないのにねないと仮定して地元で大丈夫っていう予想は それは矛盾しちゃってますよってことですねなのでこのレースはどこから買わなくちゃいけないかっていうとこれ何なのかパチンの時の2ですよこのレース買わなくちゃいけないのねそこの人このレース買わなくちゃいけないのは2ですよいや途中から入ったし分かんないし僕聞いてる話は、はい、あなたがね、はい、競輪を勉強してこの次のレース勝負するっていう聞いてますけど いや俺は何も聞いてないんだよ本当にコメントで来てるよ黒川仕事選びなよって来てるよこれこれ仕事なのなんか急に崩されたけど全国進出計画第3弾今回は競輪界最大のビッグレース競輪グランプリの開催地静岡へやってきました我らが地元広島出身の松浦選手もグランプリ出場決定 クロちゃんもうはいこれはクロちゃん応援するしかないでしょうよえてか誰だったのかも分かんないすよね急に覚えるのに時間かかるよ <laughs> レンタルクロちゃんえクロちゃん次はい今日のスタジオスタジオはいここ左この部屋こっちおお ことそうです今日のスタジオスタジオ、はい、どうですかここすっげえ高っすごいなんか下でね見るのもいいけどこうやって上の方から全体見るのもねなんか分かりやすくていいよねこちら、はい、赤ヘル、はい、ここに今日の軍資金が入っておりますここにはいおおえマジで 頑張りましたね <laughs> そうなんですよいやその貴重な、はい、今回1万円1万円入ってるよ本当にこれを年末のグランプリまでに、うん、今日10万円にしてん <laughs> 今日10万円にして今日10万円にして、はい、で松浦選手の車検を、うん 応援車検として我々レンタルクロちゃんとして買おうという企画だったんですよ、はい、なのに蓋を開ければオープニングであんだけ時間使ったりしてもう次9レースですよいやいや全然あるじゃんだって9レースでしょ9101112でしょ、うん、4レースあるじゃん4レースいけますいやもうもう1万もらっていいですかいややる前からせびるのはないですよそんなこと。 実際に買う時間もありますからねえ何分までこれえっ、ー、と7分あと10分あと6分あと6分 ,6 分もういいや5656前にしよう56前いきますかクロちゃんはい56前56前にしよう急いでスタッフさんが急いで急いでどこどこどこどこどこ えもうちょっと待ってマークカードをお入れくださいこうマークカードまたは投票券を入れこれ支払これ支払い生産ボタンをお金を数えていますいや待って俺2個しか買ってないじゃんありがとうございました第9レースの予想はこちら 5615643連単1着2着3着きちんと当てないといけないやつです本当は56全にしたかったのあ全部くるそうけどこれその書き方がこれでなく多分こっちのフォーメーションで書かないといけなかったと思うの。なんだけどさなんか焦らすからあ1本しかないって何だった結果 いやうちのマネージャーも買ったし上田さんも買ったでしょ <laughs> いやだから全然1分一分よりもあったからあ始まりましたよいや始まりましたじゃないよ本当に見ましょう見ましょういやいや本当俺これ全全だ全で違うの来てたら俺怒るよマジで一番の石川正持も合わせていますこの二人が前に出て1コーナーカーブどうやら石川正持が合わせてきったか食い下がる3番の高橋正幸前は並んでいます頼むよ56は崩れてダメだからね ここ結構離れすぎたらダメじゃない大丈夫かなり車間を切ったのは荻原直人5番手、ね、さあ反撃の気を伺う荻原どのたりから動くか 前は2番の水垣このまま決意を固めてペースを上げていったさあ決意の先行勝負2番の水垣ちょっと大丈夫ちょっとなんか千葉トリオの積極かけ一方荻原直人は縦1本で飛ばして1コーナーから2コーナー縦1本で飛ばす2番の水垣は白の積極かけ上がってきた上がってきた上がってきた上がってきた後ろから荻原直人をつけてきましたさあもうライン決着しようライン決着から2番手番手引きつけてちぎれんなちぎれんなそのままけ5番の荻原が前を捉えていく後ろは6番の伊藤翔太続く1番の頼むよ頼むよ頼むよさあラインの先に荻原番手引きが 着6番の伊藤翔太、ね、6超えてなかったよね1番の石川正持も3着ラインの3位でまあ一番人気ですけどね一番人気ですけどねいやけどもしかしてこれ外れてるかもしれないからね一応確認できしましょうねこうかな を入れるか支払い清算ボタン9400円戻ってきますね支払い清算ありがとうございました楽勝まあけどね一番人気でしたからねまあまあけど一番人気じゃなかったですも当ててましたけどね次行きましょう簡単だしよ数えていますね ありがとうございますもうなんか当ててんじゃねえかそっちじゃあクロちゃん見事9レース、当たったということですねまあ当たりますまあてかどどどうやって外すのだってあれ <laughs> マジでいや出たよいやいいんですよんですかクロちゃんはい10レース、うん、ちょっと特別ゲスト特別ゲストはい来てもらってるんでえ誰この方です え、誰？お久しぶりです。あれ？ <laughs> お久しぶりです。覚えてますか？え、待って、だ誰だったっけ？ <laughs> 嘘でしょ？あ、でもちょっと髪型変わりました。でも多分この喋り方で思い出してくれるかなとか思ってるんですけど、どうでしょう？あ、今日安そうな格好じゃないね。 <laughs> ああ、えっ、ー、と、小倉芸人の時一緒だった子。そうです。エミリンですよ。エミリンね。そうですよ。エミリンゲスト。す <laughs> ゲストエミリンいや別になんか前回あったからもういいんだけどねもういいよやめてください、うん、いや私も今日なんかちょっと取材とかで来てて、うん、ああじゃあじゃあ取材の方やってもらってもう大丈夫終わりましたあ本当はいで疲れてるんだと思うから宿舎の方に行ってもらって <laughs> うん違うんですよクロちゃん、はい、今日、はい、エミリンも、うん、このグランプリに向けてね、はい、競輪マルシェっていう雑誌で、うん かり密着取材してるわけですよ。はいはい、しかも、うん、いやちょ <laughs> 見てください記者さんもしっかりついてきて。はじめましてお美人 <laughs> ありがとうございます。あのはいウェブウェブです。ウェブのウェブのね。ウェブのはい。経理メディアをやっております。可愛いじゃん。いや、そう変わってそう。ギリタレント、ギリタレント。ギリタレント？ギリタレント認めてねえよ。 エミリー本当わかんの？はい。いや私考えてたのが、うん、あのこの三人のライン、うん、あの地元なんですよ。静岡の選手で。あ静岡だ強いね。はい。しかもあの、うん、結構その六番の菊池選手は、あの逃げっていうのが多い選手なんですよ。はいはい、ってことは 結構先行って言ってバーって前走っていくことが多い選手なんで、その番手の選手は、この2番目を走る選手は結構チャンスが来るんじゃないかって私は思ってるので結構一番の新田選手には注目してますね。はい、私こんな感じで一頭そうですねまあどこから攻めようかなとは思ったんですけどまあ一頭かな で俺もこの2個にしようおお、うん、はい4頭で6776こちらであのー、走ってる分のね一番先頭の人たちが来るっていうので僕はこれ予想しましたはいよしじゃあ、うん、じゃあならエミリンのと俺合わせて買うねはいけど147とかだったらさあれだよシャだよ147うん満車ですかうん暑いですね 雑なんだよね <laughs> いやマジでマジでえでも十万円にするんですよねそうそうえだとしたらそういうところも狙っていかなければお動き始めましたねさあラスト二周 あやっぱり6番の選手が前取って。取るね。うん、あけど結構早めの段階で行くの？4いっちゃったよ。小林大成この間に番手。菊池俊太あれけど違う方向に行ってるね。3番手中段抑えた。あ忘れ地元トリオが番手から番手中段。しかしけど四結構余裕がある感じはするね。見てるあるかあけど一回超えられたらわかんないな。足なくならないよね。さあ激しいもがきになった。三人のもがきですが飛び出したのは。 7番の小林です。うわちょっと飛びついてくるか。2コーナーからバック。2番の武藤、6番の菊池が2番手。さあちょっと地元コンビが遅れを取って、4番の阿部が中段をキープしています。菊池も現在インズマに3コーナーから4コーナー。逃げるのは7番の小林。さあ今度は4番車阿部拓磨の反撃だ。阿部幕よくいいコーナーから得点。さあ粘る小林大制から番手武藤食い下がりますが、小林大制を仕切った2着どうか。真ん中3守りの強襲。あるいは2番の武藤。自分の見てたない。ね自分の見てたな自分の見てたなああじゃないよ。 からさ俺自分たちの見てたんだけどいや一つも箸にも棒にも引っかかってないから何のああなのかもと思ったら頭抱えるの何ね絶対自分の車検ですよねちょっと待って全然ワンチームじゃないんだけどいや金の確認すんじゃないよ本当に。